y de la música popular lo mejor. A todos les agradezco todo el cariño y amor. Confiaron en mí aun siendo nadie, lo llevo en mi corazón. El talento no tiene límites, las gracias le doy a Dios. Por adelante nunca te rindas cuando el camino sepa un duro, solo en los duros caminan Cántale con sentimiento. verso mentosa Y allá vamos, Andrés García.